оң кол менен өчүргүчтү өйдө тарабынан тарталы ал эми ылдый жагын сол кол менен өчүргүчтүн формасы өзгөрдү катмарлары өз ара параллель бойдон калып жылышат да вертикаль сызыктар кайсы бир бурчка жантаят жылышуу бир учурда созулуу жана кысылуу менен коштолду